可能孩子睡了，或者说孩子去上学了，甚至于有时候就告诉他们，我们现在是只要两个人出去。所以我经常跟我孩子说，如果爸爸妈妈不相爱，你们就好惨了。所以我们必须要自己相爱。所以你们别管我们，我们要去拍拖。 <laughs> 从小要让他们知道爸爸妈妈是需要这个空间的。对，有一次去旅行也是，就是妹妹妹妹说为什么不带他们？ 姐姐就转头跟妹妹说：“爸爸妈妈是很累很辛苦的，他们需要自己去休息一下。”我最看重的应该是学习态度吧，因为学习态度决定你以后其他的事情。态度好的话，即使他成绩没有达到前几名，其实我不太那个，尽了最大努力，我觉得这个是最更重要的。可能我们俩都有这个共识吧，就是要公平一点。 我就是跟爸爸都是警察，但是呢，如果你找到我的时候，就会弹幕很多东西，你们懂，解决着自己解决，让他们处理的话，他们更会理解对方需要什么。就是疲惫是肯定会，有，在最疲惫的时候，可能父母也只能做忍受。当然是享受的时候也有，但是特别是三个小孩子。 加上我们自己也有自己的事情的话，只能是忍住。因为我们俩也从来没有打过孩子，但是我们会告诉他哪件事情是对的，和不对的。平衡就是在一起的时候就好好在一起。工作的时候，应征的工作。上个星期我们才去公园跟孩子玩飞碟那些东西，我们还野野餐这样子。 连一个泡面吃很开心，玩得很开心哦。